Men eh, kommer du snart eller? Ja, alltså jag är typ där om 10 minuter kanske. Okej, okay. men jag sätter mig och väntar så länge. Ja men alltså om det bara är du och jag så kan vi köra 21 eller någonting. Ja visst, det funkar. Oh, titta! Men va? Sen när började han hänga med dem där?